O sangue negro do toque ancestral A cadela Esse clima Se você, se você jurar Que eu vou fazer amor Todos posso ser seu primo